मा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाच देश तरिणे ओम नमो भगवते वसुदेवाया Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya The, the, the one Hindi translation? বাংলা What to do? Well, we can't, we can't manage both. <laughs> What should we do? I don't know. Maybe I will start off with Hindi and then when Jaipataka Swami comes, he'll give you Bangla. So we heard about this Jagannath temple this morning from His Holiness Bhakti Purushottam Swami. हमने आज सुबह जगन्नाथ मंदिर के बारे में शिला भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज से सुना This temple was donated in the 1980s after Srila Prabhupada had departed from the world. शिला प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद 1980 में लगभग ये मंदिर हमें दान में मिला In Srila Prabhupada's time, we didn't really get any temples donated to us. शिला प्रभुपाद जी के समय में ऐसा कोई ऐसा नहीं हुआ कि हमें कोई मंदिर दान में मिले Although the land where the Krishna Balaram temple was built in Vrindavan, that was donated. कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में वो जहाँ बना है वो जमीन हमें दान में मिला था but other properties like Mumbai the Juhu land that was purchase लेकिन उसके अलावा बाकी सब जगह जैसे कि मुंबई में जूहू मंदिर का जो जमीन है वो खरीदा गया था and it was purchased with great difficulty it was a big battle and you can read about that in Giri Raj Swami's book where he, he writes, Let there be a temple. तो जूहू मंदिर को जो जम, बनाने के लिए जमीन खरीदना था उसमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा उसमें एक युद्ध की तरह हुआ और ये आप गिरिराज महाराज के पुस्तक में पढ़ सकते हैं and then Hyderabad land, or in Hyderabad, land was donated by Mr. Pulareddy who ran a sweet, a sweet shop there in Hyderabad. He donated the land for the abbot's temple there. और हैदराबाद में जो जमीन है मंदिर को बनाने के लिए जमीन वो दान में मिला था पुला रेड्डी जो कि एक मिठाई का दुकान चलाते थे उन्होंने एबिट्स में जो हमारा मंदिर है उसके लिए जमीन दिया Here, the Jagannath Mandir, the deities were here. So the, deities were already established here. Over here in this building, they used to be worshipped. हाँ, इस मंदिर में यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह पहले से ही थे इस तरफ को पहले वहाँ पर उनका पूजा होता था and very simple worship now of course deity worship is established on a very high standard तो उस समय बहुत ही सिंपल भगवान का सेवा चलता था अभी यहाँ का जो भगवान का सेवा है बहुत हाई स्टैंडर्ड का होता है So Srila Prabhupada liked to see devotees, uh, liked to see the Krishna conscious movement expand And he was very, he would be very satisfied to see that this property was donated to ISKCON. तो शिल प्रभुपाद जी ये चाहते थे कि ये कृष्ण भावनामृत संघ बहुत फैले और उनको जब पता होगा कि ये संपत्ति ये जो प्रॉपर्टी हमें दान में मिला तो बहुत प्रसन्नता होगा Srila Prabhupada used to talk about how the Krishna consciousness movement was begun with no money. शिल प्रभुपाद जी ऐसा बताते थे कि कृष्ण भावनामृत संघ बिना पैसे के शुरुआत हुआ As you all know, I hope, that Srila Prabhupada went to America by boat on a, a passage. The don- he was donated the ticket on the boat by the owner of the shipping company, तो and, and he had no money. तो आप सब जानते होंगे कि शिल प्रभुपाद जी जब पहली बार अमेरिका गए तो वो एक समुद्री सामान वाहक जहाज में गए और उनका टिकट दान में दिया गया था उस कंपनी की मालकिन के द्वारा ही went to America with 20 dollars which he acquired when he sold a set of Bhagavatam to the captain of the ship. तो शिला प्रभुपाद जी केवल 20 डॉलर लेकर अमेरिका पहुंचे और वो 20 डॉलर भी उन्होंने जब श्रीमद भागवतम का सेट शिप जो कि कैप्टन को बेचा तो उससे उनको मिला you know when often when you go to a foreign country they will want to know how much money have you got जब आप किसी विदेश में जब जाते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि आपके पास कितना धन है and if you come there and say you have no money they say then go back we don't want you और अगर आप उनको बोलो कि हमारे पास कुछ पैसा नहीं है तो फिर वो आपको बोलेंगे कि आप वापस जाइए हमें आप यहाँ नहीं चाहिए You come to a foreign country, they expect you to bring a lot of money with you to spend there in the country. तो विदेश में अगर आप जाते हैं तो वो ये उम्मीद करते हैं कि आप खूब सारा पैसा लेके आए हैं वहाँ पे खर्चा करने के लिए Srila Prabhupada went there in 1960s and going by boat, he, he missed, he, he didn't have to go through so much of the immigration things which are there in airports. तो शिला प्रभुपाद जी 1960s में वहाँ पर 1960 के करीब उसमें गए थे और उस समय इमिग्रेशन चेक वगैरह जो एयरपोर्ट में होता है वो उतना वहाँ नहीं था Later on, Prabhupada began to travel more extensively as more and more centers opened around the world. तो आगे जाकर जब जैसे जैसे पूरी दुनिया में और केंद्र खुलते गए तो शिला प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा फिर ट्रैवल करने लगे and Srila Prabhupada used to regular he would often talk about the immigration officers and how they could be quite nasty people. और शिला प्रभुपाद जी कई बार बताया करते थे कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो काफी कई बार बहुत खराब भी होते हैं that they will bark they're like barking dogs just like when you go to someone's house if they have a dog then the dog the dog will immediately come barking Why you come here? I am here. You go away. तो शिला प्रभुपाद जी कई बार बोला करते थे कि इमिग्रेशन ऑफिसर जो है ये भौंकने वाले कुत्तों के तरह हैं जैसे कि आप देखते हैं किसी घर में आप जाते हैं तो वो कुत्ता भौंकता है और वो भौंक के कहता है कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर यहाँ पर मैं हूँ So Srila Prabhupada accepted these kind of difficulties for the sake of expanding the Krishna consciousness movement. तो शिल प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना में आंदोलन को फैलाने के लिए काफी कठिनाइयों को सहन किया When the devotees would tell Srila Prabhupada, Prabhupada, you don't need to travel so much. You should just stay in one place and just write your books. तो जब भक्त शिला प्रभुपाद जी को कहते थे कि प्रभुपाद जी आपको बहुत ज्यादा इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है आप एक ही स्थान पर रहकर अपना पुस्तकें लिख सकते हैं But Srila Prabhupada would say to the devotees that if I don't travel and come and see all of you, you'll simply fall down. You will all just sleep, become lazy, and one day you'll just give up Krishna consciousness. शिला प्रभुपाद जी उन भक्तों को बोलते थे कि अगर मैं ट्रेवल नहीं करूंगा आप लोगों के अलग अलग केंद्रों में नहीं आऊंगा तो आप लोगों का पतन हो जाएगा आप केवल सोएंगे आलसी हो जाएंगे और एक दिन हो सकता है कृष्ण भावना मित को छोड़ दें So Prabhupada knew how much our movement depended on him and that was why he took so much trouble to go everywhere just for the sake of meeting the devotees and encouraging them in their preaching efforts. So Srila Prabhupada Ji ये जानते थे कि भक्तगण कितना उन पर निर्भर हैं ये संस्था कितना उन पर निर्भर है इसलिए शिला प्रभुपाद जी निरंतर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे और वहाँ भक्तों से मिलते थे And in one purport in Srimad Bhagavatam, Prabhupada writes about how he would like to just stop and just be in one place and focus on writing his books. श्रीमद् भागवतम में शिला प्रभुपाद जी एक परपोर्ट में लिखते हैं कि कैसे वो एक जगह रह करके पुस्तकों को लिखना चाहते हैं But he said, in order for me to do that, m- my disciples, my senior disciples will have to accept the responsibility of traveling and preaching and overseeing the affairs of our Krishna consciousness movement. परंतु शिला प्रभुपाद जी कहते कि ऐसा करने के लिए उनके जो वरिष्ठ शिष्य हैं उनको शिला प्रभुपाद जी की इस जिम्मेवारी को लेना होगा और उनको ट्रेवल करना होगा अलग अलग जगह पे जाना होगा And that is the duty of those senior devotees, the, the uh, particularly sannyasis. They're meant to do propaganda work on behalf of the Krishna consciousness movement. और ये जिम्मेवारी उन वरिष्ठ भक्तों की है खास तौर से सन्यासियों के लिए है जो कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए अ, निरंतर ट्रेवल करते हैं In Srimad Bhagavatam, second canto, Srila Prabhupada writes in one purport about how one has to, you, you have to mm, uh, make a loud noise in order to propagate the Krishna conscious mission. शिला प्रभुपाद जी श्रीमद भागवतम के दूसरे स्कंद में एक प्रपोर्ट में लिखते हैं कि कैसे कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए हमें काफी जोर शोर से इसका आवाज करना चाहिए So he, when he says a loud noise, he doesn't just mean a lot of decibels. It doesn't just mean you put the volume up, but it means that you have to make such a propaganda that it can affect the whole society, the whole world. So ज़्यादा आवाज़ करने का मतलब ये नहीं कि माइक की आवाज़ ऊंची कर देना इसका मतलब है कि हमारा जो कार्यक्रम है इस तरह का होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृष्ण भावना में इससे प्रभावित हो सकें Prabhupada often talked about uh, hunting rhinos and he, he talked about if you just go hunting rabbits that's useless because if you miss people will just laugh so you should hunt rhinos शिल प्रभुपाद जी काफी बार बोला जा बोलते थे कि शिकार गेंडे का करना चाहिए खरगोश का नहीं क्योंकि अगर खरगोश के शिकार में मिस हो गया तो लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे But rhinos are really powerful beasts, animals, and you know, to hunt a rhino or to chase a rhino, you have to be very brave and you have to really be very, have a lot of courage and and uh, be <laughs> very cautious about how you go about it. Uh, तो महाराज बोल रहे कि जो गैंडा है वो एक बहुत शक्तिशाली प्राणी है बहुत ही शक्ति है उसमें और उससे लड़ने के लिए उसको संभालने के लिए आपको बहुत uh, सावधानी के साथ और बहुत बल का इस्तेमाल करना होगा बहुत विशेष जरूरत है and you can read the three volumes which Shyam Sundar Das has written about his experiences as being, being a, a, a, one of the early, most early disciples of Srila Prabhupada and he also went on to become Prabhupada's personal secretary. So, इसको और जानने के लिए हिज ग्रेस श्याम सुंदर प्रभु जी जो कि शिला प्रभुपाद जी के शुरुआती शिष्यों में हैं और जो शिला प्रभुपाद जी के निजी उन्होंने जो तीन वॉल्यूम लिखा है उसमें इसको पढ़ के हम और ज्यादा जान सकते हैं and one of the things which happened was first of all of course Shyam Sundar had gone to England and there he had been successful in making friends with George Harrison who was a member of the world famous Beatles music group तो उसमें एक जो घटना बताया है कि जब श्याम सुंदर प्रभु इंग्लैंड में गए थे तो वहां पर वो जॉर्ज हैरिसन से मिले जो कि बीटल्स ग्रुप का एक एक मैं प्रतिनिधि थे and with the help of George Harrison first of all the Krishna book was printed with donation from George Harrison तो जॉर्ज हैरिसन के मदद से सबसे पहले कृष्ण बुक को छापा गया था and then George Harrison arrange the devotees to do recordings like the Govind record and Hari Krishna mantra और फिर उसके बाद उन्होंने भक्तों को मदद किया रिकॉर्डिंग बनाने के लिए जैसे कि गोविंदम और Hare Krishna kirtan and then George Harrison went on to purchase Bhakti Vedanta manor which was so powerful preaching for the Krishna consciousness movement in the UK और उसके बाद यूके में जॉर्ज हैरिसन प्रभु ने भक्ति वेदांत मैनर को खरीदा जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल स्थित हुआ कृष्ण भावनामित के प्रचार के लिए I joined the Krishna consciousness movement in the UK and I know there was never any money there. <laughs> we never had money. महाराज बता रहे कि मैंने कृष्ण भावनामृत संघ ज्वाइन किया यूके में और वहां पे उस समय कोई धन नहीं होता था हमारे पास We used to regularly beg vegetables in the marketplace. हम लोग अ, भिक्षा मांगा करते थे लगातार सब्जियों का बाजार में जाकर And the temple was supported simply by book distribution. और पुस्तकों के वितरण से ही मंदिर का खर्चा चलता था And we did not have many books even at that time. और हमारे पास बहुत ज्यादा किताबें नहीं थे उस समय But somehow our movement was so mystical that people were joining. Young Western people were coming and becoming full-time devotees. लेकिन कुछ कारण था कि हमारा संस्था इतना चमत्कारी था कि युवा आ, अमेरिकी लोग युवा लोग आकर के संस्था को जुड़ रहे थे And the temple was filling up. We had one rented house and we were really bursting at the seams. We just had so many people in the house. aur bahut sare log mandir mein aa rahe the hamare paas ek kiraye ka mandir tha ek ghar tha aur aisa lag raha tha ki usme khoob bheed lag gayi hai bahut sare log usme rehte the And regu- every day we would go out on Harinam Sankirtan on the streets of London. और लंदन की सड़कों पर रोज दिन हरि नाम कीर्तन के लिए हम लोग जाते थे So George Harrison, he would be going to his recording studio and he would see the devotees out there in the streets. He'd see them chanting and dancing and he was im- impressed by them. तो जॉर्ज हैरिसन अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब रहते थे वो देखते थे कि कैसे हरे कृष्णा के भक्त जो है बहुत उत्साह से कीर्तन कर रहे थे और नाच रहे थे सड़कों पे उनको देखकर बड़े प्रभावित हुए of course he already met with Shyam Sundar and other devotees like Mukunda and Gurudas and their wives and he been impressed by them हाँ इससे पहले श्याम सुंदर प्रभु इससे पहले जॉर्ज हैरिसन श्याम सुंदर प्रभु से मुकुंद प्रभु से गुरुदास प्रभु और उनकी पत्नियों से मिल चुके थे और उससे प्रभावित थे So he had more money than he could use himself, so he decided to purchase that beautiful property, Bhaktivedanta Manor. उनके पास काफी अधिक धन था उससे ज्यादा जो वो इस्तेमाल कर सकते थे इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि भक्ति वेदांत मैनोर का सुंदर बिल्डिंग को खरीद लिया जाए so it was a great boon for our preaching mission in the UK और यूके में हमारे प्रचार के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ था वो And Srila Prabhupada also appreciated that. He came there and he stayed there for several months. और शिला प्रभुपाद जी ने इसके बहुत सराहना की शिला प्रभुपाद जी वहां पर आए और कई महीनों के लिए वहां पे रुके so, Prabhupada could understand how the Krishna consciousness movement was taking effect. That people were actually starting to come forward and do service for Krishna. और शिला प्रभुपाद जी इसको देख पा रहे थे कि कैसे कृष्ण भावनामित संघ जो है प्रभाव डाल रहा है और लोग सामने आ रहे हैं सेवा करने के लिए Even though we were all just young people, teenagers and in our twenties, but still somehow we'd made an impression on the whole of the, the, the whole of the world just through our chanting of Hare Krishna. तो हम लोग बहुत युवा थे कुछ 20 साल के लगभग ही लोग थे हम लोग और लेकिन किसी तरह से हमारा जो हरे कृष्ण का कीर्तन है उसने पूरी दुनिया पे प्रभाव डाला Of course, now our movement has come into another phase. It's become much more of an established religion. लेकिन अभी हमारा संस्था एक दूसरे फेज में आ गया है और अभी एक एक, एक तरह से प्रमाणिक संस्था के रूप में हमने देखा है कि समय के साथ कैसे चीजें बदली हैं और अभी हमारी संस्था जो है पहले से बहुत ज्यादा स्थापित हो चुका है और काफी प्रभाव डालता है sometimes people would complain That oh we we have to be so organized you know we should be more liberal we should be free and easygoing तो कई बार लोग इसका कंप्लेन करते हैं कि हमें इतना ज़्यादा व्यवस्थित होने की क्या ज़रूरत है हमें थोड़ा सा फ्री होना चाहिए थोड़ा अपने आराम से चलना चाहिए We should be able to do what we want when we want. aur hum jab jo chahe wo kare aisa chhoot hona chahiye But Srila Prabhupada did not agree. Srila Prabhupada said, no, we have to be very organized. lekin शिला प्रभुपाद ji isse sehmat nahi the शिला प्रभुपाद ji ne kaha कि हमें बहुत ज्यादा व्यवस्थित होना चाहिए And from the very beginning, Prabhupada showed us what it meant to be organized. He got the society registered. और शुरुआती दिनों से ही शिला प्रभुपाद जी ने इसको प्रदर्शित किया कि व्यवस्थित होने का क्या मतलब है उन्होंने हमारी संस्था को पंजीकरण कराया in the UK Mukunda got the society registered as a charitable organization. UK में मुकुंदा प्रभु ने इस हमारी संस्था को एक चैरिटेबल संस्था के रूप में रजिस्टर कराया that was very important because it meant people giving donations to our movement they could claim income tax exemption ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसका मतलब ये था कि जो लोग हमारी संस्था में दान दे रहे थे वो अपने कर में कुछ छूट पाते थे at the same time it required a high standard of accounting All the donations received have to be recorded very carefully. लेकिन इसके साथ में जरूरत ये थी कि ये सभी जितना भी पैसे का लेन देन था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और सब सिस्टमेटिक तरीके से संभाल के रखा जाए And all the expenses also have to be very carefully recorded. और जो खर्चा भी था सारा संस्था का उसको भी उसका पूरा प्रमाण के साथ उसको रिकॉर्ड किया जाता था And there should be receipts for everything. और हर एक चीज के लिए एक रसीद होना चाहिए so when you receive donation you give a receipt and when you spend money you get a receipt for what you purchase तो जब आपको कुछ दान मिलता है तो उसका रिसिप्ट देना होता है और जब आप कुछ खर्चा करते हैं तो उसका बिल आपको लेके लगाना होता है and in this way you can keep very good accounts और इस तरह से बहुत अच्छे से हम अकाउंट्स को Srila Prabhupada to instruct us on how to keep accounts Srila Prabhupada ji हमें समझाया करते थे कि कैसे अकाउंट्स ध्यान से रखना चाहिए all the money which comes in must go into the bank before you spend anything. Srila Prabhupada जी बताते थे कि जो भी कुछ दान में आए पहले उसको बैंक में जाना चाहिए आपको कोई भी खर्चा करने से पहले and then whatever you spend you take the money out of the bank and you know where all the money is going और फिर जो भी खर्चा हो आपको खर्चा करना है वो बैंक से लीजिए ताकि पता हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है So Prabhupada was very concerned about that. That we did this in, the, in England, we got the registration, we got charitable status. शिल प्रभुपाद जी इसको लेकर काफी विचारशील थे और जब यूके में हमने अपनी संस्था को पंजीकरण किया तो ये ये संभालना जरूरी था and then Prabhupada brought devotees from the UK he he took more devotees to India and he began the mission in India और इसके बाद शिल प्रभुपाद जी यूके से भक, कई भक्तों को भारत लेके आए and he got this movement also registered here in और उन्होंने इस संस्था को भारत में भी पंजीकृत किया and that registration is intact today और वो जो पंजीकरण किया गया था उस समय वो आज भी है श्रील Prabhupada established what was called the Life Membership Program and people were asked to contribute for life membership. shila prabhupada ji ne life membership program ko chalu kiya aur logo ko bola bataya gaya ki usme सहयोग kare Initially devotees came to India and they were thinking, well, we- well in the West we just go on the streets and sell books. So they thought they would do the same in India. तो शुरुआत में जब भक्त भारत में आए तो उन, उन्होंने जो देखा था कि आ, पाश्चात्य देशों में कि वो सड़कों पे जाके किताबें बांटते थे वही यहाँ पे भी चलेगा But Prabhupada thought, well, you know, India is different from the West. You know, p- if you go on the streets and simply sell something on the street, then you're just a a common, like a common beggar. तो शिल प्रभुपाद जी ने कहा कि ये अमेरिका और भारत में फर्क है यहाँ पर अगर आप सड़क पे जाके कुछ चीजों को बेचते हो तो आपको एक अ, बस भिखारी की तरह ही समझा जाता है So Srila Prabhupada thought, you know, I brought these people from America and I brought them from, from the West, I brought them to India. I don't want to just go out in the streets and sell books for a few rupees. तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि इन लोगों को मैं अमेरिका से लाया हूँ वेस्टर्न कंट्रीज से लाया हूँ और ये नहीं चाहता हूँ कि ये लोग बस सड़क पे जाके कुछ रुपयों के लिए किताबें बांटें Actually, there were, there were no books hardly to sell anyway. We didn't have books. और वास्तविकता तो यह है कि उस समय हमारे पास कुछ किताबें थी ही नहीं बहुत ही कम किताबें थी I can remember even 1977, his, uh, back, the, a young man was coming to the temple, a young Bengali man was interested in our Krishna consciousness movement. He went on to become His Holiness Bhakti Charu Swami. महाराज बता रहे कि 1977 में मुझे याद है कि एक युवा व्यक्ति आए थे बंगाली व्यक्ति जो हमारी संस्था को जुड़ना चाहते थे जिन जो बाद में हुए हिजोलिनस भक्ति चारू स्वामी महाराज So the temple president at that time was an American devotee, Abhirama Prabhu, who was one of Prabhupada's servants, and uh, he was take, he was cultivating, taking care of this young man. He, he could understand. He was a very good, qualified person who could make a nice devotee. तो उस समय के जो मंदिर अध्यक्ष थे वो अभिराम प्रभु थे और वो शिला प्रभुपाद जी के सेवक भी थे और वो भक्ति चारू महाराज का ध्यान रखते थे और वो समझते थे कि ये बहुत अच्छे भक्त हैं सो The, the young man said, I would like to read one of the books of Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Can you give me one of the books to read? और जो ये युवा व्यक्ति थे इन्होंने उनको बोला कि मुझे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का कोई एक पुस्तक पढ़ना है क्या आप कोई किस पुस्तक दे सकते हैं So we had one copy of the Bhagavad Gita in the Kalkara temple. और कलकत्ता मंदिर में हमारे पास बस एक ही भगवत गीता की कॉपी थी So I said, well, look, we're using that book. We have class every day. If you give him the Bhagavad Gita, we won't be able to have class. तो महाराज बोले कि मैंने कहा कि हमारे पास एक ही कॉपी है भगवत गीता की और रोज गीता क्लास होती है तो उनको पुस्तक दे देंगे तो हम क्लास कहाँ से करेंगे But I said, we have a we have a we have a copy of the nectar of devotion i said that's also a very good book why don't we just give him the nectar of devotion and let him read that तो महाराज बोलते कि मैंने बोला कि हमारे पास भक्ति रसामित सिंधु पुस्तक है वो एक कॉपी है वो क्यों ना दे दें इनको बहुत अच्छी बुक है so the, the I, I said if we give I said the books are absolute whichever book he reads it's not going to make a big difference तो महाराज ने बोला कि ये पुस्तकें सारी बहुत अच्छी हैं अगर कोई भी पुस्तक पढ़े उससे दिक्कत नहीं है So we gave him the nectar of devotion and he read it and he was so attracted, so impressed on it that he, after reading it, he immediately came to Mayapur and surrendered and became a full-time devotee. और वो पुस्तक भक्ति रसामित सिंधु पुस्तक पढ़ के महाराज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आते ही अपना जीवन समर्पित कर दिया मायापुर में आए और फुल टाइम डिवोटी बन गए और उन्होंने खुद बताया कि जब उन्होंने शिला प्रभुपाद जी के द्वारा रचित ये भक्ति रसमित सिंधु पढ़ा तो ये इतना प्रभावशाली पुस्तक था कि उसको पढ़कर पूरी तरह से वो दृढ़ निश्चय हो गए मंदिर में आने के लिए anyway, the point was we didn't have books. The Bhagavad Gita brought it from the West. There was nothing printed in India at that time. तो बात यह है कि हमारे पास कुछ किताबें नहीं थी भगवत गीता भी जो हमारे पास थी वो हम वेस्टर्न कंट्री से लाए थे भारत में कुछ उस समय किताबें नहीं छपता था हमारा so difficult to do preaching when you don't have books तो जब आपके पास किताबें नहीं है तो प्रचार करना मुश्किल है and then also Indian people were not joining our movement और भारतीय लोग जो है हमारी संस्था में नहीं जुड़ रहे थे there had been propaganda against the Hare Krishna movement और हरे कृष्णा मूवमेंट के विरोध में काफी लोग थे right? there was one film Hare Krishna Hare Ram और एक फिल्म था Hare Krishna Hare Ram you young man may not know but in the 1970s it was a very popular movie and it began showing some people who were chanting Hare Krishna and then they were taking drugs तो 1970s में एक प्रसिद्ध मूवी था आप में से युवा लोग हो सकता है उसको ना जानते हो हरे कृष्णा हरे राम और उस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे युवा लोग हरे कृष्णा करते हैं और बाद में ड्रग्स भी लेते हैं so this film was like some propaganda against our Hare Krishna movement. It was making a very bad image of our devotees. तो ये जो फिल्म था ये हमारे भक्तों के लिए एक बहुत विरोधाभास का इससे अनुभूति होता था और ऐसा लगता था कि उसके लिए बनाया गया so people were not joining very easily. To get people to come to Krishna consciousness was very rare. और इसीलिए लोग जो है आसानी से हमारी संस्था में नहीं जुड़ रहे थे बहुत कम लोग थे जो संस्था में जुड़ रहे थे And Srila Prabhupada depended to get devotees from the West. और शिला प्रभुपाद जी हमारे वेस्ट वेस्टर्न कंट्रीज से आए हुए भक्तों पर निर्भर थे But at that time there was some conflict between USA and India और उसी समय भारत और यूएसए के बीच में भी कुछ अच्छे संबंध नहीं थे somehow the USA had got more close to Pakistan and it was felt that Hare Krishna devotees that they could be CIA agents कुछ कारण था कि उस समय यूएसए पाकिस्तान के ज्यादा समीप था और हमारे हरे कृष्ण के हम भक्तों को सीआईए के एजेंट देखा जाता था and they come to India to find out the secrets to tell enemy countries what's going on in India और ये लोग भारत में इसलिए आए थे कि यहाँ की जासूसी कर पाए और जो विरोधी देश है उनको बता पाए कि यहाँ पे क्या चलता है So it was difficult for Americans to get visas to come into India at that time. और अमेरिकी लोगों को भारत में आने के लिए वीजा मिलना उस समय बहुत मुश्किल होता था जैसे कि अभी आज के समय में चाइनीज लोगों को भारत में आने के लिए वीजा मिलना बहुत मुश्किल है so these are temporary political affairs तो ये जो है कुछ समय के लिए रहने वाले पॉलिटिकल चीजें हैं प्रभु And at one point, when he was arranged to meet Indira Gandhi, he was asking her to arrange visas so Americans could come to India. तो शिला प्रभुपाद जी जानते थे कि ये सारी चीजें समय के साथ ठीक होगा लेकिन प्रभुपाद जी को उन सब चीजों को संभालना पड़ा प्रभुपाद जी इंदिरा गांधी से जब मिलने वाले थे तो उनका ये एक विचार था कि भा- कि लोगों को वीजा दिया जाए भारत के लिए In this way, Prabhupada could get more devotees. Because to, to do preaching work and to establish centers, you must have some devotees. और इस तरह से शिला प्रभुपाद जी जो है प्रचार को और बढ़ा सकते थे प्रचार को बढ़ाने के लिए भक्तों की जरूरत है So you come to India, you don't have money and you don't have many men. The only men are <laughs> foreign Westerners. और आप भारत में आओ आपके पास कुछ पैसा भी नहीं है और जो लोग भी नहीं है और जो लोग हैं वो केवल फॉरनर लोग हैं So it took some time to get the Krishna consciousness movement established here in India. और इसमें कुछ समय लगा कृष्ण भावनामृत संघ को भारत में स्थापित करने के लिए Of course, now you can see wonderful things happening around India. And so many centers have opened. और अभी आप देख सकते हैं कि भारत में अद्भुत चीजें हो रहा है कितने सारे सेंटर खुल रहे हैं One of my godbrothers who preached here in the 1970s and came back to India recently, he said, this, this India is a success, a success story for the Krishna consciousness movement. और महाराज बता रहे कि उनके एक गुरु भाई जो कि पहले 1970s में यहाँ प्रचार करते थे और अभी फिर दोबारा भारत में आए तो बोलते हैं कि ये भारत में जो प्रचार है बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है No, many temples and many intelligent, educated young people taking up Krishna consciousness. बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग कृष्ण भावनामृत संघ में आ रहे हैं And the reputation of the Krishna consciousness movement is very high, it's very much appre- respected. और हमारी संस्था को अभी बहुत आदर दिया जाता है समाज में Srila Prabhupada told us, in the West, at least in the West, he said, he said, in the beginning, people will laugh at you. Srila Prabhupada ji ne hume bataya tha wahan par jab hum West mein the ki shuru mein log aapke upar hasenge. You know, shaving your head with a shika and then wearing the bed sheet, which is the dhoti. आपको अपने सिर के बाल छिलवा लेना शिखा रखना और एक चादर लपेटना जो कि धोती है and generally we didn't even have a pair of socks. We had one blue sock and one red sock. और हमारे पास ठीक से जुराबे भी नहीं होता था एक नीला तो एक लाल So that that was uh, the impression of the Krishna consciousness movement. People would laugh at the devotees. तो उस समय लोग हमारे ऊपर हंसते थे ऐसा हमारा प्रभाव था But then he said the second phase is they will hate you. और फिर प्रभुपा जी ने बताया कि दूसरा जो समय होगा वो आपसे घृणा करेंगे no hate you because you always chanting you always disturbing them you always so happy and they're so miserable तो दूसरा जो समय होगा उसमें आपसे घृणा करेंगे क्योंकि आप हमेशा खुश हैं आप हमेशा जब कर रहे हैं वो लोग इतना दुखी हैं hmm, So they hate you for it. They think, why you should be so happy? I'm, I'm miserable. I'm struggling. you're not even working, you're so happy. तो वो लोग घृणा करेंगे क्योंकि बोलेंगे कि आप काम भी नहीं करते फिर भी इतना खुश हो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बिल्कुल बहुत दुखी हूँ so creating some bitter feelings between devotees and non-devotees. तो इस तरह से कुछ खटास वाला वातावरण रहेगा भक्तों में और अभक्तों में and especially we'd have problems with neighbors. और खास तौर से हमारे जो पड़ोसी लोग हैं उनसे ज्यादा दिक्कतें होगा Just like in London when George Harrison donated the Bhaktivedanta Manor, although we had a big house with a big estate and land, so much land, but still there were neighbors in the neighboring village and they complained. जिस प्रकार से जब जॉर्ज हैरिसन अ, प्रभु ने भक्ति वेदांत मैनर को दान दिया तो उस समय काफी बड़ा था वो काफी बड़ा उसमें जगह जगह था और काफी बड़ा जमीन था लेकिन फिर भी कुछ पड़ोसी थे पड़ोस के गांव के उन्होंने हमारा कंप्लेन किया And that's a common thing. You always have to deal with neighbors. There's always difficulties with neighbor people objecting to your Krishna conscious center. और ये साधारण बात है कि जो पड़ोसी होते हैं उनसे हमें निपटना पड़ता है पड़ोस में होते हैं उनको संभालना होता है And so the neighbors there at, in London at the Bhaktivedanta Manor, they had gone to court and they were successful in getting an order to stop public worship at our temple. और जो पड़ोसी थे भक्ति विधान मैनर के लंदन में उन वो कोर्ट में गए और कोर्ट से उन्होंने आदेश लाने में सफलता मिली कि हमें जो है सामान्य लोगों के लिए यहाँ पे भगवान का अर्चन पूजन बंद करना होगा And the devotees had a tremendous struggle They, ha- they went from one court to the other court to the Supreme Court. They went to the European Court and everywhere they seemed to lose. और भक्तों को उसमें बहुत अ, मेहनत करना पड़ा काफी दिक्कत हो रहा था एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे यूरोपियन कोर्ट में जा रहे थे काफी दिक्कत था And so then they, they just started to get support from other societies, other different groups, different, uh, different religious so- o- organizations and so on. We solicited their support and we said, look, they're closing us down. They can do the same to you in the future. You should back us up. और उस समय जो बाकी जो संस्थाएं थी उनसे हमने सहयोग मांगा हमने उन संस्था के लोगों को बताया कि हमें आज ये हमें बंद कर रहे हैं कल हो सकता है आपको बंद करें तो आज आपको हमारा सहयोग देना चाहिए And many of them were sympathetic and they agreed to help us also. और उसमें से कई सारी संस्थाएं आगे आई और उन्होंने मदद किया So then the devotees organized protests, protest marches, and they would march through the streets of London, and, and it was such a big thing, there were so many people, that the whole of London was practically stopped. तो उसके बाद भक्तों ने बहुत मेहनत किया उन्होंने इन सब लोगों का सहयोग लेकर के सड़कों पर उतर आए और इतना ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए पूरा लंदन में इसका शोर हो गया and many people were sympathetic the devotees had been going around talking to people and they found a lot of sympathetic people who were willing to put their names forward and express their support for keeping art centre open और काफी सारे ऐसे लोग आ रहे थे सामने जो कि बहुत सहानुभूति रखते थे हमारे भक्तों के साथ क्योंकि उन्होंने भक्तों को देखा था सड़कों पे जाते हुए कीर्तन करते हुए तो वो लोग हमारे साथ सहानुभूति दिखा रहे थे कि हमारे इस केंद्र खुले रहने चाहिए so the whole of the UK was aware of what was going on And even the Queen of England, at that time the Queen of England was there, and all the ministers in the government, the parliament, they, were, they all knew what was going on. और ये खबर जो है पूरे यूके में फैला हुआ था कि क्या चल रहा है वहां की इंग्लैंड की क्वीन वहां के मिनिस्टर गवर्नमेंट सब लोगों को पता था कि क्या हो रहा है And England is supposed to be a country where there's some religious freedom, that people should be given a right to practice their own religion. और इंग्लैंड ऐसा देश है जहां पर कानून के हिसाब से लोगों को अपने हिसाब से धर्म आ, को फॉलो करने का आज्ञा है. And so, at, at, of course, there was a number of Indian people who had come to the UK, who had become UK citizens, and they were practicing their Hindu religion by coming to our Bhaktivedanta manor. और कई सारे भारतीय लोग जो भारत से यूके में शिफ्ट हुए थे वो भी अ, अपना जो सनातन धर्म है उसको फो- पालन कर रहे थे यूके में So finally, they came up with the settlement that if we purchased some land and made a new approach road, then they would agree to us keeping the temple open. और फिर उन्होंने इस बात पे सबने मिलकर समझौता किया कि अगर हम कोई नया जमीन खरीदेंगे तो उससे एक अलग सड़क बनाना होगा तो फिर हम अपने केंद्र को खुला रख सकते हैं So it was a big struggle and it, it, it took some time, but we came out successful. तो ये एक बहुत बड़ा संघर्ष था इसमें काफी समय लगा लेकिन हम लोग सफल हुए And today, today the Bhaktivedanta Manor in London is like a beacon for the uh, for the devotees and for the Hindu society there in the UK. That they all come there. Even the Prime Minister, the recent Prime Minister who's a Hindu, he went to the Bhaktivedanta Manor after he was made the Prime Minister. और अभी समय ऐसा है कि जो भक्ति विधान मैनर है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है सारे भक्तों के लिए सारे हिंदू लोगों के लिए और अभी वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री बनते ही वो हमारे मंदिर में आए So that was in the UK. There were struggles, and then again also in India we had struggle. We had struggle in Mumbai to get the land there. We had to fight with the, with the municipality to establish the temple there. तो ऐसे यूके में काफी संघर्ष हुआ उसके बाद भारत में भी बहुत संघर्ष हुआ जुहू के मंदिर को बनाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी के साथ काफी लड़ाई करना पड़ा There's always opposition. Krishna consciousness movement. You have to expect there will be difficulties. तो कृष्ण भावनामित के प्रचार में हमेशा कुछ विरोध होता है आप हमेशा ये मान सकते हैं कि कुछ कठिनाई तो आएगा so in Vrindavan opposition from the caste Goswami और वृंदावन में भी काफी विरोध हुआ वहां के जो जाति गोस्वामी थे इन मायापुर गॉड ब्रदर्स और मायापुर में जो गुरु भाई थे उनसे दिक्कत था म्यूनिसिपैलिटी और मुंबई में मुश्किल था म्यूनिसिपैलिटी के साथ big temple there in Mumbai and Juhu Srila Prabhupada ji बॉम्बे जूहू में एक बड़ा मंदिर बनाना चाहते थे in Srila Prabhupada time Mumbai was a business capital of India nearly all the taxes to the government came from Mumbai. शिला प्रभुपाद जी के समय में मुंबई भारत की व्यापार राजधानी थी और सरकार को सारा कर लगभग मुंबई से ही आता था Calcutta was more pious but didn't have the money which Bombay. Prabhupada said Bombay is pious and very rich. तो कलकत्ता में भी धार्मिक लोग थे लेकिन यहाँ पे ज्यादा धन नहीं था प्रभुपाद जी बोलते थे मुंबई जो है वहां पे धार्मिक लोग भी हैं और धन भी है so when he built a temple in Vrindavan he would keep the temple structure very basic and simple शिल प्रभुपा जी जब वृंदावन में मंदिर बनाना चाहते थे तो उस मंदिर को बहुत ही एक साधारण सा उसका ढांचा बनाना चाहते थे but when they were building the temple in Juhu Prabhupada wanted it more opulent. He was insisting marble, high quality marble, everything must be very first class. लेकिन जब जुहू में मंदिर बन रहा था तो शिला प्रभुपाद जी चाहते थे कि एक बहुत ही उच्च कोटि का मंदिर बने सब कुछ अच्छा मार्बल लगे सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास हो So that was in 1970s. Of course now things in India have changed a lot. ये 1970s की बातें हैं अभी तो भारत में चीजें काफी बदल गया है There is much more wealth, there's much more economic development all over the country. अभी तो बहुत धन भी है और काफी आस, आर्थिक विकास हुआ है पूरे देश में And we can, we can see places like Delhi, how it and Chennai and Hyderabad and uh, Bangalore, how they've come up so much. और हम देख सकते हैं कि जैसे कि दिल्ली चेन्नई हैदराबाद बैंगलोर वहां पे कितना विकास हो रहा है So economy changes, things change, we have to adjust everything. और जैसे जैसे आर्थिक स्थिति बदलता है चीजें बदलती हैं हमें उसके हिसाब से चीजों को करना होता है but the preaching goes on. We don't stop the preaching. We think how to, what do we need to do to expand the preaching. लेकिन प्रचार का कार्य रुकता नहीं है प्रचार का कार्य चलता रहता है हमें ये सोचना होता है कि प्रचार को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा And the, we're finding how devotees are very successful in utilizing the internet and doing even greater outreach preaching than ever before. जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि भक्त लोग इंटरनेट के माध्यम से कैसे बाहर की और बहुत ज्यादा प्रभावशाली प्रचार कर रहे हैं पहले से भी ज्यादा अंशुल Prabhupada expected us to use the technology in the service of Krishna Srila Prabhupada ji चाहते थे कि हम टेक्नोलॉजी को भगवान की सेवा में लगाएं just like in Srila Prabhupada time we had telex you wanted to send a message you had a telex that was considered the most modern the fastest means of communication जैसे कि शिला प्रभुपाद जी के समय में टेलेक्स होता था आपको कहीं पे कुछ संदेशा भेजना है तो वो सबसे उच्च कोटि का कम्युनिकेशन uh, का जरिया था उस समय and Prabhupada would encourage the devotees yes we have to use this technology for krishna's service और प्रभुपाद जी हमें इसके लिए उत्साहित करते थे कि हमें टेक्नोलॉजी को भगवान की सेवा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए at the same time it's you have to be careful that you use it only for Krishna service and you don't get deviated from Krishna consciousness तो साथ ही में इस बात का हमें बहुत सावधानी रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को भगवान की सेवा के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए ऐसा नहीं कि हम कृष्ण भावनामृत से ही हट जाएं। You know, sometimes devotees will approach a congregation member and say, you know, I need a new handphone to do my preaching. Can you get me a new handphone? कई बार देखा है कि भक्त लोग कुछ गृहस्थ लोगों को बोलते हैं कि मुझे एक नया फोन चाहिए अपने प्रचार को बढ़ाने के लिए क्या आप मेरे लिए एक नया फोन ला सकते हो and congregation member nice handphone and give it to the but then the devotee to watch some cricket match और सम बॉलीवुड मूवी तो हो सकता है कि कोई भक्त उन, उनकी बात को सुनकर उनको एक नया फोन ला के दे दे लेकिन वो भक्त हो सकता है बाद में उससे क्रिकेट मैच या फिर उसमें कुछ मूवी देखें So there's always that challenge with everything uh, going forward for the service of Krishna. There's always going to be a fresh attack by Maya to try to deviate us from Krishna's service. तो ये संघर्ष हमेशा चलता रहता है जब भी हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो माया जो है नया नया हमारे ऊपर आक्रमण करता है हमें भगवान की सेवा से हटाने के लिए we have to always be on guard against the material energy how it can trick us into thinking oh, this is for Krishna service तो हमें इसके लिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि कोई भी भौतिक चीजें जो है वो हमें काफी चकमा दे सकते हैं वो हमेशा ऐसा कुछ हमें विचार देंगे कि ये तो भगवान की सेवा के लिए है Sometimes people, they get a nice new car, very nice, expensive car, and they say, yeah, I'm getting, you know, when the guru comes, I'll be able to drive the guru in the car. <laughs> कई बार लोग जो है एक बहुत महंगी बढ़िया कार लेके आते हैं और कहते हैं कि जब गुरु जी आएंगे गुरु महाराज तो उनको इनमें बैठाऊंगा मैं And guru comes maybe one day in the year, you know. गुरु हो सकता है साल में एक दिन आए But anyway, <laughs> the, the, these are the kind of obstacles which we, we have to be very careful. What we use for Krishna and what is for our sense gratification. तो ये इस प्रकार की कई सारी बाधाएं आ सकती हैं तो हमें बहुत सावधान होना पड़ेगा कि क्या हम भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए Krishna consciousness is like going along the edge of a, a razor. Krishna भावना भावनामृत जो है एक रेजर के धार पे चलने के बराबर है it's a very fine line ये बहुत ही एक तीखा you know little to one side और the other side and you can fall over and you cut and once you cut yourself with the razor then it's difficult to stop तो ये थोड़ा सा भी अगर हम इसमें इधर या उधर होते हैं तो उस तेज धार से हम कट सकते हैं So devotional service is like that, going along the edge of the razor. We must be very careful. तो हमें भक्ति के मार्ग पे चलते हुए बहुत सावधान रहना है ये एक थार पर चलने के बराबर है Krishna can give us so much facilities we must be careful to use it for Krishna and not for our own sense gratification भगवान जो है हमें बहुत सारी हम व्यवस्था दे सकते हैं लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वो सारी चीजों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he observed that and when, the, when someone built a temple for the Gaudiya Math up in Calcutta at the um, Bar- Bara Bazaar, they built a b- very big, beautiful marble temple. You can go and see that temple. It's very nice temple. It was donated by one of the disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati. तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इस पे काफी सावधान रहते थे कि कैसे चीजों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो रहा है खासतौर से जो कलकत्ता में बाग बाजार में जो मंदिर है वो बहुत सुंदर मंदिर है एक शिला भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य ने उसको दान में दिया और काफी सफेद मार्बल उसमें लगा है but Bhakti Siddhanta Saraswati proper had One person saying, I will have this room, this will be my office. Someone else said, then I will take that room, that will be my room. Oh, I don't like that other room. No, the smell is not good coming from the river. I won't have that side. This way they were all thinking about their own comfort and material situation. और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने फिर देखा कि भक्त आपस में ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं कि मैं वो कमरा लूंगा वो मेरा कमरा होगा उसमें मेरा ऑफिस होगा तो दूसरा भक्त बोल रहा है कि मैं फिर वो वाला कमरा लूंगा नहीं वो कमरा अच्छा नहीं है वहां पे थोड़ा अच्छा खुशबू नहीं है वहां पे नदी के पास नहीं है तो ऐसी बातें चल रहा था Srila Bhakti Siddhanta Saraswati was not happy to hear this and he said there will be fire in this ashram और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये बातें सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने ऐसा बोला कि यहाँ पर आग होगा इस आश्रम में And he said it would be better to sell the marble and print books. और उन्हें बोला कि ज्यादा अच्छा होगा कि ये मार्बल को बेच दें और किताबें छापें Actually, in Srila Prabhupada's time, in the 1970s, Prabhupada gave the instruction He said, 50% of our income must go for book distribution. तो शिला प्रभुपाद जी शुरुआत में 1970s में ऐसा बताते थे कि 50 परसेंट हमारा आमदन का भगवान की सेवा में जाना चाहिए So whatever income we got, 50% was meant to be given to BBT and purchase books. And Prabhupada's plan was, we will keep books. We won't keep money in the bank, but we will keep books. और जो भी 50 परसेंट आमदन है उसका उसको बीबीटी की सेवा में दे देना चाहिए और शिला प्रभुपाद जी का ऐसा विचार था कि हमें धन नहीं रखना है हम किताबें छाप के रखेंगे and then When we want money, then we'll have to go out and sell the books, go out and preach and distribute the books. और जब हमें धन की आवश्यकता है तो हम वो किताबों को बेचेंगे बाहर जाएंगे किताबों को वितरण करेंगे और धन लके आएंगे but if you just simply have money depend on the money and eat and sleep and that that will not be Krishna conscious लेकिन अगर हमारे पास धन होगा और <coughs> उसी धन को हम लेके खाएंगे और सोएंगे तो वो कृष्ण भावना भावित नहीं होगा So Srila Prabhupada was concerned to see that the devotees were always engaged in thinking how to preach and spread the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो शिला प्रभुपाद जी हमेशा इसमें विचारशील रहते थे कि कैसे भक्त हमेशा भगवान की सेवा में संलग्न रहें और श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाएं. And it was in Srila Prabhupada's time they had the very first Bhakti Shastri examination. और वो शिला प्रभुपाद जी के समय में था कि सबसे पहला भक्ति शास्त्री का एग्जाम हुआ They had it here in Mayapur, Mayapur Dham. Devotees had come for the Gaur Purnima festival and one day they said today will be Bhakti Shastri exam. और वो यहाँ पर हुआ मायापुर में हुआ भक्त लोग <coughs> गौर पूर्णिमा के उत्सव के लिए आए थे और एक दिन बोला गया कि आज भक्ति शास्त्री का एग्जाम है There were no classes, no special classes, no courses or anything. everyone was expected to have studied the books by simply being in the temple. और उस समय कोई विशेष उसके लिए क्लास वगैरह नहीं हुआ था और ये उम्मीद किया जा रहा था कि जो भी लोग मंदिर में रहते हैं उन सबने किताबें पढ़ा होगा you go to class every day morning you hear Srimad Bhagavatam evening hear Bhagavad Gita और ये उम्मीद किया जाता है कि हर दिन हम कक्षा में जाएं सुबह भागवतम क्लास शाम को Gita class simply by following programme you get very good education in the philosophy of Krishna consciousness. और केवल मंदिर के निर्धारित कार्यक्रम को करने से ही हमें इतना ज्यादा सिद्धांत समझ आएगा कि कृष्ण भावना मित को हम अच्छे समझ पाएंगे And if you're hearing regularly, then naturally you start to remember. और अगर आप नियमित रूप से सुनेंगे तो आपको फिर वो याद भी रहेगा And so then Bhakti Shastri exam comes along. It's not difficult for people to do because they've been hearing regularly, they know the philosophy and they can answer the questions. तो ऐसे समय में अगर भक्ति शास्त्री का एग्जाम होगा तो कोई मुश्किल बात नहीं है क्योंकि लगातार वो पुस्तकें पढ़ रहे हैं और उसी को फिर वो एग्जाम में लिख सकते हैं So Srila Prabhupada wanted all devotees to get good education in Krishna consciousness. तो शिला प्रभुपाद जी चाहते थे कि सारे भक्त कृष्ण भावनामृत में अच्छे से सिद्धांत को समझें sometimes we see devotees they they're taking prasadam with two hands they eat with their left hand कई बार ऐसा देखा जाता है कि भक्त अपने दोनों हाथों से प्रसाद लेते हैं उल्टे हाथ से खाते हैं so Srila Prabhupada would be very shocked and he, he urged the devotees they must be trained how to properly honor prasadam शिल प्रभुपाद जी इसको देखकर बड़ा शौक हो, होते थे और बोलते थे कैसे भक्तों को ट्रेन करना चाहिए कि दोनों हाथ से प्रसाद नहीं लेना of course she come from a non Vedic culture non-Hindu family, you don't know really the, the, culture, the etiquette. And when you sit to eat prasadam, you may use your two hands without knowing that this is wrong. तो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे परिवार से आए जो कि संस्कृति से नहीं जुड़ा जो वैदिक कल्चर से नहीं जुड़ा और हो सकता है कि अनजाने में आप दोनों हाथ लगा के प्रसाद खाएं Similarly, women, they, they, sometimes you get young ladies come with the long hair. They have their hair untied, hanging all over their shoulders. They don't know that they're supposed to tie their hair back. इसी प्रकार से हो सकता है कि कुछ युवा माताएं वो आए और उनके जो बाल है वो पूरे खुले हों और वो कंधों तक खुले हैं पूरे उनको पता नहीं है कि बालों को बांधना होता है and they meant to cover their head with the sari with the, the cloth of the sari it's meant to go over their hair और उनको ये पता नहीं शायद कि उनको अपने बालों को ढकना होता है साड़ी से साड़ी से बालों को ढकना चाहिए if you look at the Prabhupada in the days you see how the ladies dressed how their bodies well covered अगर आप शिला प्रभुपाद जी के पिक्चर्स देखोगे अपने शिष्यों के साथ तो देखोगे कि वहां जितने भी माता जी है उनके कैसे सिर जो है एकदम ढके हैं साड़ी से And of course Prabhupada's servants who were with him, they always had shaved heads. और शिला प्रभुपाद जी के जो सेवक थे जो उनके साथ रहते थे उनके हमेशा बाल जो छिले रहते थे Even though they were traveling with Prabhupada in different countries, they would wear the devotee dress. और अगर वो शिला प्रभुपाद जी के साथ कहीं भी ट्रैवल करते थे तो वो भक्तों के पूरा वेश में रहते थे So Prabhupada wanted to establish these things as part of the Krishna conscious culture. शिल प्रभुपाद जी ये सारी चीजों को स्थापित करना चाहते थे कृष्ण भावना में संस्कृति के रूप में Of course, now you've got other things like, you know, there's, there's a, His Holiness Sri Dayananda Maharaj has got a group called Krishna West. तो अभी कुछ और चीजें भी आ गया है जैसे कि हिज होलीनेस हृदयानंद स्वामी महाराज उन्होंने एक ग्रुप शुरू किया जिसका नाम है Krishna West so you know here in India we not in the West fortunately ये भारत है यहाँ ये ये वेस्ट नहीं है सौभाग्य से life in the West is certainly you know it's a different field of preaching we have to admit that it's not an easy field तो वेस्टर्न देशों में जीवन अलग है वो हम उसको मान सकते हैं कि वहाँ इतना आसान नहीं है वहाँ पे प्रचार करना At the same time, Srila Prabhupada went there to the West and he was able to do wonderful things. लेकिन इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद जी गए वेस्टर्न कंट्रीज में और उन्होंने क्या अ, कैसा प्रचार किया But here in India, we don't need to worry about these kind of things. Here in India, people are well aware what is the Vedic standard. लेकिन भारत में लोग इससे भली भांति जानते हैं कि वैदिक सभ्यता क्या है उसके हिसाब से रहना चाहिए and be encourage people to keep up the Vedic standards to follow the culture which Srila Prabhupada taught us और हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि जो शिला प्रभुपाद जी ने हमें वैदिक संस्कृति सिखाया है उसके हिसाब से अपने जीवन को व्यय करें Prabhupada didn't want to introduce uh, Western standards in the Krishna consciousness movement. शिला प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत संघ में वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स को नहीं लाना चाहते थे Somebody had said to Prabhupada that, oh, you're going to the West, you will have to use a, a knife and fork, because in the West everybody eats with two hands. So you will have to use a knife and fork. तो किसी ने शिला प्रभुपाद जी को बोला कि शिला प्रभुपाद जी अब आप वेस्ट में आए हैं तो आपको छुरा चाकू उससे खाना होगा क्योंकि यहाँ पे सब लोग दोनों हाथ लगा के खाते हैं but Srila I am not going to learn from them I am going to teach them लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं इन लोगों से सीखने नहीं आया हूँ बल्कि मैं इनको सिखाने आया हूँ we have have our fork the Vedic fork हमारा अपना फॉर्क है जो वैदिक सभ्यता से आता है चपाती चपाती चपाती से a fork you can can take a chapati, tear the chapati, take a piece of chapati, and you can pick up the sabji with the chapati. Chapati is like a fork. तो जो चपाती है वही चम्मच है <laughs> तो आप चपाती का एक छोटा टुकड़ा तोड़ सकते हैं उसको मोड़ सकते हैं और उसी से भी सब्जी को उठा के खा सकते हैं And when devotees made sweets using chocolate and marzipan and Western things like that, Prabhupada said, what is this? और जब वेस्टर्न लोग जो है मिठाई बनाते हैं चॉकलेट इत्यादि इस्तेमाल करके तो शिला प्रभुपाद जी बोलते थे ये क्या है And Prabhupada said, I taught you to make Bengali sweets. Why can't you make them? शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने आपको बंगाली मिठाइयां बनाना सिखाया है आप वो क्यों नहीं बनाते So, you know, Prabhupada definitely knew what he wanted. He knew what the standards were to be. He wanted us to keep these standards. शिला प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से जानते थे कि क्या वो चाहते हैं क्या असली स्टैंडर्ड होना चाहिए और वो बताते थे He was very particular about punctuality. शिला प्रभुपाद जी अ, बहुत इस पे भी ध्यान देते थे कि हम समय पे सब कुछ करें Even and when Prabhupada was staying in Vrindavan in the middle of the night, you know, he wanted the bell rung every hour. जब शिला प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे तो चाहते थे कि आधी रात को भी हर एक घंटे बाद आ, मंदिर की घंटी घंटा बजे So at one point he called for his secretary. He said to his secretary, "Do you hear it?" और एक बार उन्होंने अपने सचिव को बुलाया और अपने सचिव से पूछा आपको सुनाई दिया घंटी का आवाज Secretary looked at Prabhupada and said, "No," he said, "I don't hear anything." और जो सचिव थे प्रभुपाद जी के उन्होंने प्रभुपाद जी के चेहरे की ओर देखते हुए बोला कि नहीं नहीं मुझे तो सुनाई नहीं दिया और शिला प्रभुपाद जी ने कहा आप सही बोल रहे हो जिस व्यक्ति को ये सेवा करना है घंटी बजाने का वो सो रहे हैं उठाइए जाके उनको so secretary would have to go out wake up the night watchman man would ring the bell और वो सचिव जो गार्ड थे उनके पास जाते थे उनको उठाते थे और फिर वो घंटी बजाते थे every morning go for walk he come back from he would always be back in time for the deity greeting Srila Prabhupada ji रोज जब सुबह शहर के लिए जाते थे तो बिल्कुल सही समय पर भगवान के आरती के समय आ जाते थे There was no question of Prabhupada keeping the deity waiting for him. He considered himself to be the servant of the deities. तो शिल प्रभुपाद जी ऐसा कभी भी नहीं होने देते थे कि भगवान के हर्ष विग्रह को के श्रृंगार दर्शन के लिए उनको इंतजार कराया जाए वो अपने आप को भगवान के दास के रूप में ही जानते थे हमेशा And he was very concerned about the dressing of the deities. और भगवान के श्री विग्रह को कैसे श्रृंगार किया गया है उसके बारे में भी शिला प्रभुपाद जी बहुत चिंतित रहते थे And he was concerned about the pujari. He would, if he saw the pujari standing with his back to the people, and just standing looking, standing in front of the deities, Prabhupada didn't like that. और शिला प्रभुपाद जी ये भी बहुत ध्यान देते थे कि पुजारी कैसे व्यवहार कर रहे हैं अगर पुजारी जो है केवल भगवान की ओर खड़े होते हैं और पीछे लोगों की तरफ उसका कमर होता है तो प्रभुपाद जी उसको पसंद नहीं करते थे Par- Pujari should stand to the side. He shouldn't have his back to the deities. He shouldn't have his back to the to the devotees. He should stand to the side and offer arti from the side. तो जो पुजारी है उसको साइड पे खड़े होकर आरती करना चाहिए शिला प्रभुपाद जी कहते थे उसका जो कमर है ना तो भगवान की तरफ होना चाहिए ना ही लोगों की तरफ होना चाहिए So in this way, Srila Prabhupada was so particular about everything. He was guiding us every step of the way. Srila Prabhupada ji एक-एक चीज को बहुत गहराई से देखते थे और हमें बताते थे.